Τώρα λοιπόν, έχουμε δύο πράγματα να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε το challenge. Ένα είναι κάποιο να πάει να χαλάσει τα λεφτά, δεν θα ναι. πάει. Τι τρέπεσαι. Νομίζω ο Αλέξα έχει πολύ καλό λέγει. Είναι η σειρά σου νομίζω. Και δεύτερο πράγμα, like και subscribe. Γιατί τελευταία δεν πάτησα τα ε, πολλά και με σταχωρείτε. Και δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να γράψουμε ένα χαρτόπουλο. Oh shit. Αυτή είναι δικιά σου δουλειά. Αυτή είναι η δικιά μου, δεν έχω ναι, ναι. ξανακάνει. Και αυτό που έχω να πούμε στα παιδιά είναι ότι δεν πατάνε like και εγγραφή. Το 10% μόνο αυτό που μα βλέπουν έχουν κάνει εγγραφή. Το υπόλοιπο 90% δεν έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι και μα παρακολουθεί. Τσάμπα, τσάμπα αυτό. Εμείς είναι με 20 ευρώ. Είναι τσάμπα. Άμα του πούμε να μα καλέσει και τα λεφτά και του πάρουμε και το χαρτόκουτο. Μαλακίλε. Να του στήσουμε ένα τσιγαράκι, μήπω με αναπτήρα. Να σου πω, δεν κάνουμε καμία πρόβα γιατί τρέπομαι τώρα να μα το χαλιάσει. Μπορεί να πει όχι. Συγγνώμη, εκεί μου το χαλιάσετε. Ε, δεν έχω. Μπορεί να πάρει μια τσιχλιά. <laughs> ούτε χαρτόκο το βρήκαμε, ούτε το πεντάρικο χαλάσαμε. Δεν πειράζει, πάμε να ξεκινήσουμε το challenge. Έχει πάρα πολύ κόσμο, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Ε, κοίτα χώρο μα έχουν κάνει. Παιδιά, σήμερα περιμένανε εμά, αλήθεια. Για κάνε, δείξε λίγο την άσκηση που θα κάνουν τα παιδιά. από εδώ, όχι πάνω και δεν τον πάω. Περίμενε. Ή όπω θέλει ο καθένα. Όπω θέλει. Ε, αυτό είναι λίγο. Θα τα σπάσει τα κεφάλια του, Κάνε μια προσπάθεια. Απευθεία πάνω δεν το πάνε έτσι. Δηλαδή εντάξει. Έλα, μπορεί. Ναι, ε, καλά. Τι λέει, μάγκες. Ε, Έτοιμοι. Θα βάλουμε κι άλλα, κι άλλα, Άμα δεν τον Νικήτας, δηλαδή το... Για δώσ' το. Μπράβο Νικήτα. Δεν φεύγει ρε. Και να φύγει το μαριακό το μαύρο, δεν είναι Άμα φύγει αυτό, θα κανένα κόσμο. Ναι, δεν φεύγει κορίτσια. Ωραία. Πόσα είναι αυτά. Δύο. Μπράβο. Πάμε. Ε, 16. Να σου πω, θα, με αυτά θα κάνω, Είναι λίγα νομίζω. Λίγα εγώ πολλά. Ναι, όχι. Για δοκίμασε εσύ κάποτε. Είμαι λίγο γρήγος. Ε. Ε, να σου πω, μην το πετάξεις πάνω στα έτσι H&M ένα και πληρών. Ε, Για κάνε μερικές ακόμα πιάσει βροχή, ρε φιλέ. Θα πιω μόνστερ με όξινη βροχή να πούμε. Χαρτόκουτο δεν βρήκαμε, βρήκαμε αυτό, οπότε μένει η λύση. Κουλαρίκι, όλοι subscribe Greek Games θα γράψουμε εδώ πέρα. Μπα και αξιοποιείτε και κάνετε like. Πού θα βάλουμε το χαρτόκουτο, ρε. Πού ρε, πού ρε. Έτοιμο. Ωραίο, έτοιμο. Να σου πω, θα μπει να το δοκιμάσει. Ναι. Πάλι. Όχι. Τι ε, challenge είναι αυτό. Πάγει τον πάγει να γνωρίζει. Είναι κροφιτάδικο, οπότε ξέρει δεν είναι του στυλ μου. Να σου πω. Ω μαλάκα, εντάξει δεν είναι και τόσο εύκολο. Να κουμπάει κάτω, ρε. Κουμπάει, τέσμα, θα σπάσω τώρα. πριν. Έχω πούστε μετά. Είσαι ο πρώτο διαγωνιζόμενο. Το Κώστα. Κάνει γενικά cross training, κάτι σε. Όχι, κάνω μόνο καλλιστενική. Οπότε και τα βάρη είναι λίγο Ναι, είναι λίγο πολύ διαφορετικό. Ναι. Και πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ένα καλλιστενικό. Θα βάζει και εσύ. Μία. Ένα. Ελεκτικά. Δύο. Δύο. Haha. nice. Nice. seconds. problem problem. Oh, nice. Nice. Please give me the money. What? Do your personal best. Greeks and Games Addiction συνθήκες, δείτε πώς έχει γίνει το χαρτόν. Και δεν πατάτε ακόμα like, γιατί τι άρα πρέπει να κάνουμε. Το όνομά σου, 27 κιλά. Έχεις ξανασηκώσει ποτέ τσιβάρι αντικείμενο το πάτωμα. Ναι, ναι, ναι. Κάνει Κάνεις δουλειά, δουλεύεις ναι, ναι, ε, δουλεύει. οικοδομή. Ναι. Ε, τότε αυτό για σένα είναι τίποτα ρε, <laughs> πάμε. πάμε. δεν το χτυπάς κάτω, από εδώ, ναι. εκρηκτικά, ναι. πάμε Εδώ, μέχρι εδώ. Ωραία. Απαγορεύονται οι Μπορεί να μείνει μέχρι δύο δευτερόλεπτα. Είτε εδώ, είτε εδώ, είτε εδώ. Παραπάνω ακυρώνεται. Explosive ελάτε να Πάντα φάτε μπέργκερ με τα λάθη. Είναι το πρώτο challenge που σα κέρδισα. Κάτσε, εγώ δεν έκανα σοβαρά. Εγώ ρε έχω μετά προπόνηση. Ε, ε, εγώ, εγώ, εγώ μια τεχνική δίνω. Ε, Άσε τι δικαιολογίε, Τζίμι, έχασε σήμερα. Για να πω, θα τελειώσει η μνήμη με τόσο που θα κάνω. Μπράβο. Ωραία. Ποιο έκανε Έλα. με το καφέ. Βάζει το καφέ μαζί. Your name is? Osman. How many reps you think you can do? I can do as much as I can. Okay, explosive. Nice. One. Έχεις κανένα βιντεάκι, ξέρεις τι παίζει με το challenges. Λίγο, στο YouTube. Λίγο, λίγο, το παγωτάκι πάει σύννεφο. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, λογικά θα έχεις τώρα carbs, ζάχαρη. Μισό, μισό, παγωτάκι. Θέλει... Πώς να κάνω 12. I'm from India. India? I'm working here in Greece. How many reps you, you think you can do? Maybe two. Two. Yes. Ah. Πήγαινε κοντά, πήγαινε κοντά, πήγαινε κοντά. Nice. Okay, that's good, that's good, that's good. Δεν είσαι μονόζυγο. Δεν είσαι σαν την φορά. Κάνει ελληνική μόνο κάνει. Ναι, ναι. Έχει σηκώσει 27 κιλά του έδαφο. Θα δείξει. Πολύ ωραία. Ένα. Ε. Απ. Αγένα το έχουμε. Πάμε. Μπράβο. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Πάει αυτή, τέλος. Λοιπόν, ο Μάριος είναι OG gym ε, partner. Θυμάμαι ότι ήταν καλό στο overhead, οπότε ναι, ναι, ναι, πάμε να δούμε τι θα κάνεις. Για πάμε. Μία, πάντα καλά, πάντα καλά. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, μία ούτε φόρ. Ούτε με το χέρι. Δεν το χέρι πάνω. Άγιο. Όλοι παίρνουν τηλέφωνα, κάθονται εδώ δεξιά και αριστερά, παίρνουν τηλέφωνα. Καλό είναι ενισχύσει. Να βοηθήσει. Ή μήπω άξιζε κανένα κοσφιτά που είναι άσκησή του. Σε είδα πριν, έπαιρνε τηλέφωνα, ήσουν έτσι λίγο κάπω μένα Θέλει να πει, να δοκιμάσει. Σκεφτόμουν να σκεφτόμουν, ναι. Και σου βγει θέση για μου το είπε. Δεν έχει κοιμηθεί καθόλου τίποτα. PR έτσι γίνονται, να ξέρει. Μετά από σερή. Εντάξει, σε βλέπω φρέσκο πάντω. Εντάξει, εντάξει. Ωραίος. Ωραία, ωραία, συνέχισε. Ω, άνετα. Ήξε το λίγο κάτω. Εργαλείο, πάμε, πάμε. Εδώ είναι κακιά το χεράκι, σωστά. Πάμε, πάμε! Πάμε! Πάμε! Έλα! Ωραίος! Δύο δευτερόλεπτα ήταν πάψη, πάμε. Τελειώ. Καλά, πολύ καλά. Τόση ώρα το σκεφτότανε να μπει, να μην πει. Έπαιρνε το μάναζερ, του λέει να μπω, να μπω coach, να μπω. <laughs> Μπήκε και τα έκανε. Πόσο θα μπορώ το ήταν. Στα ράκα Richter Games. Games. Πείτε και πε του να κάνουν sub επιτέλου, ρε φίλε. Sub όλοι παιδιά. Λάικ, εδώ. Ζαμέ, έχουμε το φίλο από την Κύπρο που θα κάνει μία δοκιμή να σηκώσει τα 27 κιλιά. Πόσα ραλί να κάνει. Να προσπαθήσω να ξεπεράσει. Ζαμέ, είναι το βαράκι, ξεκινά όποτε θέλει. Bueno, adelante. Tío. video. Νομίζω... επαναλήψει. Και ποιο θα το περάσει αυτό το πράγμα. Νομίζω έχουμε νικητή, δεν ξέρω, δηλαδή. Ακόμα κι εγώ. Ποιο μπορεί να περάσει. Oh, Keep my right, baby. Περαστικό είμαι. Φίλε, θα πω ότι είναι αισθημένο. Πε μα να το δοκιμάσει. Πόσα είναι? Είναι 20 κιλά και να κάνει 50. ναι, 50 Ένα. Ωραία. Και λίγο πιο κάτω, μπράβο. Πάμε. 33 πάμε. Κοίτα, εγώ σχεδόν πολύ αποφασισμένο να Εντάξει, ναι. Ήστερα, στο έξω. την ασκή Τι άφημα κάνει, λέγε, crossfit. Ε, ασχολούμαι περιστασιακά με crossfit. Ε, λίγο μόνο, 50 από Λίγο από όλα, 50, ναι. Λίγο από όλα. Είσαι ο νικητή του Αγγελικού. Και Αλλά υπάρχει ε, ακόμα ε, μία. Πρέπει να κάτι άλλο. δοκιμασία για να πάρει τα 20 ευρώ. Ε, δεν έχουμε 50 ευρώ να το χαλάσει. Αν δεν έχει δυστυχώ Θα το το από τη μέση. είναι να μα Έχουμε μόνο 50 κάποιο κάτω. 50 που δεν ρε Όλοι δίνουν τα λεφτά στο χέρι, όχι εμά θα μα τα χαλάσουν. Θα τα αλλάξουμε εκεί. Τελευταίο challenge, πάμε να χαλάσει τα χρήματα.